Книжка «Мои первые знания». Издательство «Азбукварик». Книга из серии «Говорящий планшетик». В данной книге есть четыре режима. Нажимай на картинки, знакомься с цифрами, цветами и формами. Слушай стихи. Доставай планшетик из книжки, нажимай на картинки и узнавай все о цифрах, цветах и формах. Покажи цифру 2. Молодец, это 2. Можно почитать Покажи стихи. Цифру. Нажимай на картинки и слушай стихи. В поле желтые цыплятки целый день играют в прятки. Послушать звуки. Нажимай на картинки и знакомься с цветами, цифрами и формами овал. Круг. Послушать песенку.